වෙලා මට කියන්න බලන්න මගේ දැස දිහා කඳුලින් පෙත් වෙලා නැත්ද කවදාවත් ඇඳෙන්න කඳුලක් දැසේ නැත්ද උනන්න මට කියන්නේ ඒ සිත වෙද පෙම් කරන්න ඒවන්තට තියේද තව පෙමම් පතන්න සමාවෙලා මට කියන්න කඳුලත් ඇසේ නැත්ත උනන්න මට කියන්න ඒ සිත වෙත පෙම් කරන්නට ඔබ හට පෙම් කරන්නට Pásela තෙල් කරන්න ගන්නෙම නැත සමාවෙලා මට කියන්න බලන්න මගේ දැසි දිහා අතුලින් තෙත්ලා නැත්ත කබසාවක්ම ඇඬෙන්න කඳුලක් දැසේ නැත්ත උනන්න මට කියන්නේ ඒ සිත වෙත පෙම් කරන්නද ඔබ හත පෙම් කරන්නද